שמי חכים יהודה, אני בן 71 וחצי מקריית תקווה. סבלתי מקשיי נשימה שגבלו בפחד שאני הולך להיחנק והולך למות, בעיקר זה קרה בלילה. הייתי מזיע, קם, הולך שוטף פנים, מנסה דרך הפה, דרך האף לנשום, ובמצב מאוד קשה. אושפזתי גם בבית חולים במחלקת אף אוזן גרון, לחמישה ימים. הבעיה קצת הוקלה, אבל היא לא נפתרה. בהמלצת ביתי רינת, הגעתי לדוקטור יצחק דרימר. באתי אליו עם מבט מיואש, עיניים כבויות, לא האמנתי שיש פתרון רפואי לזה. אה, מתוך כדי שיחה, פתאום התחלתי להרגיש שהמצב יכול להשתפר. התקווה שהוא נטע בליבי הייתה שווה הרבה יותר. יצאתי מפה עם מבט, והיא אומרת, אבא, אתה נראה אחרת כבר. ההדרכה שקיבלתי, גם לגבי המזון, הארוחות והטיפולים שלו, גרמו לי גם לרדת במשקל. הייתי 106, אני היום נמצא ב-94-5 וחצי שנה מאז שהתחלתי את הטיפול. אני מאוד מרוצה וממליץ גם לאחרים. אני רוצה לציין שניסיתי טיפולים אחרים לפני שהגעתי לדוקטור טרימר. שלחו אותי למעבדת שינה, הלכתי לבדיקות לב, הלכתי להרבה דברים, רופא אף והבעיה לא נפתרה. ואני שמח שהגעתי ומצאתי פתרון אצל דוקטור דרימר איתך.